السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد في البداية وقبل مشاهدتك لمعرفة تفاصيل الخبر أحب أوجه رسالة بالنسبة للناس اللي أول مرة تشوف القناة أو الناس اللي متعودة تشوف القناة ولكن إلى الآن ما عملتش اشتراك في البداية اشتراكك في القناة مش هيخسرك أي حاجة بالعكس ده إن شاء الله هيفيدك وكمان هيكون حافز ليا إن أنا أستمر في رفع الفيديوهات وإن أقدم لك فيديوهات أفضل وأكثر وعادة يا سيدي ممكن تجرب معانا أسبوع أو عشر أيام ولو لقيت القناة محتواها كويس وإن أنا بالفعل بقدم لك محتوى كويس يبقى كده ما خسرتش أنت أي حاجة بالعكس أنت كده تبقى استفدت لو لقيت القناة عادية أو أنت ما استفدتش أي حاجة ممكن تلغي الاشتراك في أي وقت وعشان كده بتمنى من الناس اللي لسه ما اشتركش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس وما تنساش تضغط لايك لاعجابك بالفيديو عاجل منذ لحظات رسالة تحذيرية نارية من البدر فرغلي لغدا والي بسبب العلاوات الخمس في رسالة نارية صباح اليوم الثلاثاء وجه البدر فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات رسالة شديدة اللهجة لوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بسبب تعنتها في صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات موضحا أن هناك مهلة أمامك لصرف أموال أصحاب المعاشات من هذه العلاوات التي انتصر لهم الرئيس السيسي بقرار تاريخي وأضاف البدر فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات في بيان صباح اليوم الثلاثاء أن أمامك ليوم 28 من الشهر الجاري إن لم تصرف العلاوات الخمس للمستحقين من أصحاب المعاشات فسوف تكون هناك إجراءات تصعيدية على أعلى مستوى خبر عيد الأضحى البدر فرغلي بيقول لك ريح قلبك عن صرف العلاوات الخمسة واقرأ أحدث بيان أصدر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات برئاسة البدر فرغلي بيان اليوم الأحد جاء فيه بعد الإفطار بنقابة الصحفيين تمت المناقشات كالآتي أولا الاتصال بأعلى المستويات من أجل الإفراج عن الصورة التنفيذية لتنفيذ الحكم الصادر من الإدارية العليا النهائي والبات بشأن العلاوات الخمس وأضاف البيان كما تقرر دعوة جمعية عمومية طارئة يحدد موعدها بعد العيد للدفاع عن أنفسنا وعن الأحكام القضائية وعن توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن من أبلغ الصور وتدل على أن هذه الحيوانات تعلم وتحس وتشعر وتخاف فيجب على من يذبح أضحيته أن يخفي سكينه عن أضحيته ويسمي عليها ولا يذبح ذبيحة أمام أخرى لم تذبح وكل عام حضراتكم بخير